жағының өзі де көзі де батыр ерлік елеусіз қалмасын арпалысып жүріп алған абырой өмірдің ең шырын рахаты қой бастаған арыстан тобынан арыстан бастаған қой тобы артық айбындана шапқаннан ажалда сескенеді ту сыртыңнан тиген дұшпанды торға түсір өршеленген жаудың үнін өшір Сабырлық алдында дұшпан сасады сабырсыздан береке қашады өз қадірін білмеген ер қадірін білмейді ер қадірін білмеген ел қадірін білмейді белдескеннің белін сындыр тірескеннің тізесін бүктір қайратыңа әдісіңді жолдас ет әдісіңе ақылыңды жолдас ет терлеп еңбек етпегеннің тілегіне жеткенін көргенім жоқ өжеттіліктен не пайда ерлігі мен ақылы көпті батыр етпесе алтын басты болсаң да ардан артық емессің тексізден тезек артық арсыздан айуан артық өзін сыйламаған басқаны сыйлауға қабілетсіз басқа жазушылар сиямен жазса біз қанымызбен жазамыз ананың әлдейін білмеген ұл болмайды уставты білмеген солдат болмайды алғырлық ойдың ішкі мазмұнын нұрландырып тұрады қанатты сөздің қарапайым сөзден айырмасын серге құлақ алғыр ой ажыратады өлімнен қорқуға болмайды еңбекке қабілеттіліктен айырылудан қорқу керек ойды бастық ойлы бастық ұқыпты қызметкерді адам етеді ойсыз бастық оқып келген маманды надан етеді ақылдың артықтығы кеңестің көптігі жоқ техника қаншама дамып жетілгенмен ойлайтын парасатты адамның орнын ауыстыра алмайды